on lui a tous dit qu'il essaye le pipeau parce que c'est moins encombrant à transporter que la, batterie, mais il veut pas le pipeau. Allez. go Bon là c'est carrément à l'arrache. Hein. what to do Knows I love me, yes indeed And now we don't know what she do to me Too good, oh good, too good, oh good Baba job. Do the thing that you wanna do, but i am only on my shoes. Don't you step on my blue sweat you. on the show. Ready to get ready, not go, but come, don't you step on my blue sweat shoes. car Drinking my liquor from the old jar Do anything that you wanna do But uh, un petit peu là. Não bravo. Well, go, my baby, blue and Allez, go. Bobo. en C'est Johnny Bigood Ouais. Ouais. Je peux pas la jouer euh, en solo au départ. les chansons est même me La biographie complète d'un ami musicien. Un petit guitariste nommé Johnny B. Good partait chercher fortune un jour en une voiture à trois roues, il va se casser la gueule. Le film c'est parfait, n'est jamais sorti. Les stations écroulées, les projets d'accueil. Il a repris la route, décroché sa guitare. Il chante n'importe où et il demande dans les gars. Je l'ai perdu de vue, mais un jour j'ai appris qu'il était dans la liste avec Miss I don't She, she, baby doll, my baby doll, my baby doll, let's rock it, baby. Thank <laughs> you.